ده نهائي إيه؟ ضمير يا شمشو ده ضمير ايه؟ ايه؟ يخرب بيتك يا نهار اسود ودي تمشي زي دي دي راحه تعالي تعالي تعالي عد لو سمحت Honestly, these feel almost the exact same as the like the the size. بالنهار تعب مم. طيب اوكي خلاص <laughs> خلاص هجيلك بالليل quality they have the garters hanging and then it actually is black like for the crotch and for the butt can I show you the butt I can probably show you the butt yeah so they're it's actually black and it covers you know a fair amount of booty cheek back here and then they're very high-waisted it's a really lovely fit and like I said they have the شعبية وفيها مواهب المراكز والاقاليم وانا مش قليله يا ابو هناء هتوحشني جيت معاكي جنيه كده طبعا هربيك لا لا لا لا لا لا لا لا يوبي Seu